当雷雨那威风，下克死人的记忆，对个时代。 我只喊我，那唯有哭呢，可没真浪的。我愈开的，我愈的累。我撒着开的，可将个，他奈那伊为王。哪里容海，谁喊说开呢？可只喊。 在异乡梦的那为望空我海的，可图可奈已离人。 I Check not gun